Догалева. Догалева. drabužiai jaučiasi, kad labai ištipti dažais, tokie žiauriai, žiauriai tvirti. Sukėtėjo tipo? Jo. Čia jau tau reikės. Ne, nenoriu aš. Ne. Ai, karamba! Dėkutis miega. mažiukas. Tik tai akytė mirkt, mirkt, matas. Nemiega, tai guli. Gerai, guli. Irsis. Kažkas kitas loja. Lenu, iš tikrųjų žiauriai esu patenkinta. Pirmą kartą teko išbandyti tą paslaugą. Šunų viešbutis, bet realiai labai esu patenkinta. Nu va, prisijungi, pažiūri. Kad niekas nemuša jo ištisą parą gali žiūrėti. Matai, kad ramiai guli viskas, mums ir nuotraukas siuntė, neprisimenu, kasdien ar ne? Ar kas antrą dieną siuntė? Kasdieną siuntė, mes šiandien keturias dienas. Pirmą dieną nesiuntė, antrą atsiuntė, vakar atsiuntė ir šiandien dar gausim ataskaitą. Jo. Kiekvieną dieną siunčia nuotraukas, parodo, ką, kad kažką tai nuveikė, siuntė nuotraukas, kaip ėjo pasivaikščioti, siuntė video, kaip jie žaidė lauke, ten yra toksai aptvaras kad šuo niekur nepabėgtų be pavadėlio bėgiojo viskas žaidžia su juo paskui kažkur ėjo pasivaikščiot ilgesnį laiką jau su pavadėliu paskui siuntė kad nuotraukas kad susidraugavo su kitu šuniuku kas labai nustebom nes šiaip džekas nėra draugiškas nu bet įsivaizduoju kad ten gal kvepia visur šunim visur mato tų šun tuos šunis tai gal ir nu tiesiog norėjo susidraugaut tai matėm nuotraukas ir šiaip ką ten dar? Nuotraukas siuntė, kur su žaisliuku kažkokiu jo žaidė. Ten, kur, kur paštetą įdėjo į kamoliuką tą, jo, reikėjo išlaižyti. E, tipo la, lavinamasis čia žaisliukas. Nu, nežinau, kol kas esu labai patenkinta, siunčia, rašo, viską atsako, super. Verta tų pinigų. Tikrai jaučiu, kad šuniukui ten yra gera. O. o. Kažką pradėjo. O, išgirdo kažką. Kas ten yra? Kas ten vyksta? O. Žiauriai gerai. Va, galima įrašyti, galima nuotrauką padaryti. Žiūrėk, kamerą žiūrėjo dabar. Nu, no, graš, no, grašias. Laukiu, kol aš batus užsiseksiu, kad galėtų filmuoti. Nesimato jūras. Davai, pasakok, tavo nuomonė ir po to aš savo papasakosiu. Apie Barceloną? Verta ar neverta važiuoti? Žiūrint, ką žmonės nori veikti. Šiaip aš kaip žmogus toks esu, kad man viskas yra įdomu, kaip atrodo, kas atrodo, tai nežinau, man tai čia labai patiko. Patiko tik, kad kainos gal didelės palyginus su mūsų, tai nebent va dėl šito. Jeigu nėra pinigų, tai nelabai čia ką ir paveiksi bet šiaip visur eina žmonės daug žmonių visur veiksmas kažkoks nežinau man tai patiko žiauriai aš tai dar čia pasilikčiau o aš smulkiau dabar žiūrėkit Čionais pragyvenimo lygis toks pat panašus, iš tikrųjų mums bent jau vietinė pasakė, panašus kaip ir Lietuvoje. Ta prasme, gauna, nu aišku, gauna jie daugiau, bet čionais ir daugiau išleidžia. Būtų išsinuomoti, sakė, kad dažniausiai nuomojasi žmonės būtą per pusę, ten sakykime, jeigu dviejų kambarių, tai dviese nuomojasi ir taip toliau. Patys būtai labai keisti, pas mus dažniausiai yra tokie būtai tik tai senamėse. Sakykime, jeigu siaurė gatvelė, tai tenais bus, sakykime, langai, priešais vienas kitą išeina į lauką, saulės mažai ir taip toliau. Bet čionais, kaip mes supratom, žmonės visi vis vien dauguma leidžia laisvalaikį, kiek jie turi ten laisvo to laiko, vis vien kažkur laukia. Dėl kainų tai taip, suprantama. Dabar labai daug užsieniečių, iš tikrųjų, kaip mes iš pradžių galvojom, kad čia visi beveik ispanai, kas yra tamsesni, tai yra šviesus ir tamsus ispanai, tai iš tikrųjų po to vietinė pasakė, kad šviesus yra ispanai, tai jų yra labai mažai čionais. Tikrųjų ispanų visi kiti tamsus ir latino amerikiečiai yra. Po to yra daug jodaodžių, šiek tiek yra indų, šiek tiek yra kinų, Nu, labai daug iš tikrųjų užsieniečių. Galima išgirsti čionais anglų kalbos labai daug. Mes visur susikalbėjom angliškai be jokių problemų. Čia dar taip gavosi, kad mes nematėm tų tikrų ispanų, nes gyvenom centre, o centras tai, nu, turistus visus vilioja, tai visi čia turistai ir renkasi, tai dėl to mes nelabai jų čia ir pamatėm. Šiaip jūros, aišku, prieiga yra super. Daug jūros, daug saulės, Ir vienintelis turbūt pastebėjimas vat, lietuviams, lietuviams, lietuvai visai pačiai, žinai, yra tokia, kad turbūt reikėtų visiems mums labiau atsipalaiduoti. Čionais labai atsipalaidavę. No, grasės. Labai čionais atsipalaidavę žmonės. Nežinau kodėl. Čionais iš tikrųjų yra visiems absoliučiai nusispjaut. Kaip tu atrodai, ką tu darai, ką tu filmuoji, ką tu fotkinėsi, kaip tu apsirengęs. Nu, absoliučiai visiems nusispjaut. Galbūt dėl to, kad jie žiūri labiau į save turbūt, bet ir į save turbūt nelabai kreipia dėmesio, nes, sakykime, kaip aš prieš tai sakiau, kad moteris dažniausiai nepasidažiusios, neprisižiūrėtos, bet jų toksai galbūt stilius, tokio, nežinau, tokios tradicijos. Taip kad e, su lietuvaitėm, su slavėm, su, su rusėm, su ukrainietėm nėra ką lyginti, iš tikrųjų mūsų merginos, damos, e, moteris žymiai, žymiai yra gražesnės reikėtų mums atsipalaiduoti. Mes esam labai, žinokit, užsikompleksavę, mes esam labai rimti visada, mes kažkaip labai kreipiam dėmesį, kaip kitas apsirengęs, bandom juos apkalbėti, bandom pasižiūrėti, kaip jisai ten atrodo, ką jisai daro, o žiūrėk, jisai čia ištraukia kamerą, kažką filmuoja. Šiandien visiems nusispjauti. Ir aš manau, kad tas nusispjauti ir jisai nevaržo galbūt kažkokių tai žmonių, galbūt žmonės mažiau turi įvairių baimių, įvairių kažkokių tai fobijų. E, kažkokių tai, nežinau, nesąmoningų minčių savo galvoju, kad negalima ten, sakykime, galbūt į, į paplūdimį išėjai taip apsirengus, nes aš blogai atrodau ir taip toliau. Tai o ką aš tenais pastebėjau, tai iš tikrųjų visi žiauriai yra atsipalaidavę. Tiesiog e, chill, konkretus chill, visi ilsisi. Matėsi, kiek žmonių aplinkui? Čia dar sakė, tai dar nėra daug iš tikrųjų. Sakė, kad čionai šitas paplūdimys yra centralinis, centrinis, tai sakė, čionai vasarą nėra kur netgi pasitiesti rankšluošį. Iš ryto anksti išvažiuosim. Palsėt, nežinau, tu palsėjai, aš nepalsėjau. Gal ne, nu vis viena, aišku, nuo tų kasdieninių problemų kažkur pabėgom ne tų, kad problemų, o nuo darbų kasdieninių pabėgom, nebuvo to Facebooko taip daug ir panašiai, tai vis vien toksai savotiškas atsipalaidavimas buvo. Bet kitas dalykas, fiziškai aš tai tikrai esu pavargusi, nes labai daug vaikščiam, labai daug ką pamatėm kojų, tai iš vis net nebejaučiu jau, tai fiziškai pavargusi, bet emociškai pasikrovusi belenkai. Mes šiandien 3 dienas pabuvom, tai turbūt kokie Nu, 3,5 dienų, mes čionais tai apie 60 km iš viso mes turbūt prižingsnevom dar nedaro, o jo, nu, kosmosas, labai daug čia vaikščiojom iš tikrųjų. Ir automobilį pasiėmėm, jeigu kažkas važiuosite į Barceloną, neimkite automobilių, nėra prie, kur prisiparkuoti, labai sunku prisiparkuoti, labai mažai vietos, labai brangus parkingas. E, Viešbutėje už parkingą mes, pavyzdžiui, mokėjom 25 eurus už parą, iš vis nereikia. Arba metro, arba turbūt taksi, jeigu labai reikia, o šiaip pėsčiom. Nėra didelė Barcelona, mes išilgai čionais pranašėm kelis kartus tą Barceloną, iš tikrųjų viskas super. Tu tą senamiestį ar tą pagrindinę gatvę, čia viskas yra labai labai šalia, viskas kartu, jeigu pavyzdžiui kokį turą greičiausiai imsit su autobusu, kad važiuoti, tai vis, į visas tas pagrindinės vietas jis, jūs nuveža ir geriau imkit turą būtinai dviem dienom, nes mes paėmėm vienai dienai ir paskui visiems supratom, kad būtų geras variantas imti dviem dienom, nuveža į tų į kitų pagrindinių vietos, e, vietas, kur e, būtų gerai pamatyti, išlipi, pasižiūrėjai, palaukia autobusų, jis grįžo, vėl išvažiuoja kitur. Tai Va, kiek kainavo? 39 eurai. 29 eurai. E, ne, 39, 39 dviem dienom. Dviem dienom. Tai čia net mašinos nereikėtų. Jo, ja, čia 100 procentų. Nu ir esam, buvom jau, šį, šį video jūs matot pačioj pačioj pabaigoj, apie 100, nu bleba, virš 100 gigabaitų iš tikrųjų buvom jūs prifilmavę visur su kamera vaikščiojom. Apie pačią kamerą padarysiu jums specialiai e, apžvalgą atskirai bus, į, šito, į šitą seriją niekas neįeis. Bet šiaip dirbom, iš tikrųjų iš kitos pusės galim pasakyti, kad dirbom, nu bent jau aš, aš visur su kamera lakščiau, galbūt pusę nepamačiau visko, nežiūrėjau būtent į kameros ekraną, bet žinau, kad ir man to reikėjo, ir jums to reikėjo, tai filmavom, dirbom visiems jums. Sveiki. Sveiki. Tuo minutė yra klausimas. duris uždarom. Žinau, aš taip dabar tu čia įsivaizduoju, kas <laughs> Pridarėm, kad labai loja. Labai loja, sakyk, jo.